こんにちは、粟田洋介です。今日は水彩用の紙にグワッシュで絵を描いていこうと思います。これがこれから使うグワッシュです。で、このケースは小学校の時に釣りの時に使っていたアーケースです。紙にマスキングテープを貼ってこれで描いていこうと思います Wow. 絵が出来上がりましたこの絵は「大きい犬と小動物」というタイトルにしましたなんか動物を描くときは犬も2匹ずつ、うさぎも2匹ずつ、猫も2匹ずつって感じで、なんか2匹ずつ入れる。1匹だとかわいそうなので、結構いつもそういう風にしてしまいます。それからこのグワッシュ、グワッシュ、ガッシュ、透明水彩絵の具のことらしいんですけど、なんかこの間画材屋さんでガッシュ、かっこ不透明水彩って書いてあったのね。 グッシュも何十年も使ってるんですけどああそういうことだったのかって思いましたなんか昔使ってたグワッシュが固まっちゃったのでなんかちょっと何年も使ってなかったんですけど久しぶりに画材屋さんで見つけて思わず買ってしまいました普通の水彩絵の具よりもグワッシュはすごい色彩とかもバーってね強くてとても鮮やかなのでとても気に入っていますというわけで今日はグワッシュで絵を描いてみました